那您有要跟医生讨论的话，尽可能我们就避开在当天动大的刀哦，尤其是针对要动大型的肿瘤各方面的。可是如果是比如说是除痣啊，或者是我们只是要把一些呃皮肤的上的一些东西给点掉的，那这一类的就没有关系。好，那再来呢，让我们来看一下礼拜二的部分呢，我们会缝到的是麒麟日。 麒麟日呢，它是很利男性朋友的。我们可以在当天呢选择做祈福哈，或者是为自己做开运。在当天呢，也是同时非常大力，我们帮自己呢就是放池跟开水哦。那也可以做节水哦，来帮自己节这个财库的部分。那如果您在上个礼拜呢没有帮自己呢除财水的部分呢？ 不妨呢，就在这个礼拜二，记得帮自己纳纳财水哦。那记得呢，这个财水的水一定要清澈，一定要干净哦，不要呢有青苔哦。再来就是礼拜三的部分了。礼拜三呢，我们的这一天呢会逢到的是马化龙区日，因此呢，这一天呢是一个非常好的日子，有两个时辰是可以大为利用的，不分男女，请记得了。我们呢可以在。 午时的时候呢，帮自己开运；而午时这个时辰呢，是非常大力，我们帮自己吹我们的业绩的。不管你是有要送订单啊，或者是说你有要想要催你的这个业绩，不妨就把你的这个合约书啊，或者是你的这个呃，比如说订单呐，哈，比如说 PO 啊，或是 SC 啊， 在这个时间哦，利用十一点到一点的这个时候把它寄出去好，那或者是我们的生石连珠的这个时间呢，好，利用我们的下午的三点到五点的时候呢，哈，在这个时间点呢，我们利用这个时间做存款。那在这个时间做存款的时候呢，可以让我们自己的这个就像咬钱财，让我们的钱财呢可以越咬越多进来哦。 好，大家不妨呢，可以利用这两个时间帮自己多多开运。再来，让我们来看一下礼拜四的部分。这一天会逢到的是真送日，因此老师会建议哦，因为当天呢，我们会在凌晨的四点二十二分呢，逢到下弦月的一个磁场交合的力道，因此呢，这样的一个磁场的动迁之下，容易让我们在这个呃地面表象的这个人们啊。 诶，容易会有这个影响，什么样的影响呢？我们呢，可能在情绪上会容易会起引起一个莫名的这个波动，那这样的波动可能就会变得比较容易的烦躁，那比如说会没有耐心啊，或者是比较缺乏同理心等等的，那让你会比较容易会呃对对方呢比较容易毛躁，那这样很容易就可能会有一些呃事端啊，或者是说纷争哈。 所以老师会建议，不妨在礼拜四的时候呢，少说一句话呢，好，不要不吐不快，因为很容易呢，就可能呢，让自己呢沾上事端，所以尽可能呢，在礼拜四的时候少说，哈，会比较少错。那建议大家呢，礼拜四啊，呃，多喝水，少说，好，可以避一些事端。再来就是礼拜五的部分了。 在礼拜五的部分呢，我们会逢到的是生旺日，所以呢，在当天呢，是集市都是通宜的哦。不管呢，呃，要嫁娶啊、入宅啊，或者是大部分的生时的哈，呃，入关呐，通这些大部分的集市都是可以在当天去做执行的哦。有需要的朋友可以多多利用礼拜五当天哦。再来就是礼拜六的部分了，礼拜六的部分当天逢到的是府煞天贼日。 好，什么是府煞天贼呢？啊，逢到了这个府煞天贼的时候呢，原则上我们要特别留意的是，当天呢是不宜去敲钉安葬的，哦，所以是说，呃，原则上，老师也会建议在当天是不宜去做一些，比如说做交易的，比如说斡旋呐、哈交屋等等之类的。那如果说您有要，呃，做相关的事情的安排呢，尽可能呢就是。 延后一下会是比较吉祥的。再就是我们礼拜天的部分了，礼拜天的部分呢，老师会建议呢，在这一天是一个非常吉祥做开仓的日子哦。因为呢，当天开仓出货的货品呢，都基本上是可以很容易让你赚到出货财的。所以，比如说你有要逢到礼拜一要结关的，哦，要入关的，好，要装柜的，诶，我们尽可能都是呢，让他礼拜六。 出货啊，走会。那这样子呢是非常棒的哦。那再就是呢，我们在礼拜六呃礼拜天这一天哦，也是非常适合呢帮自己整手足的剪指甲啊，手的跟脚的，啊，或者是修剪我们的这个鬓角的头发啊、刘海啊，可以帮自己的开运哈。隔周呢可以整个呢焕然一新，好一周好吗？ 那这个呢是针对当周的这个日课吉凶，请大家务必参考看看。再来，让我们看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属羊的朋友，第二名呢是属马的朋友。 而第一名呢，是我们属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的运势呢是相当的旺盛。不过老师特别要提醒一下呢，在针对你们的财运的部分呢，会有稍微呢要注意的一个部分，就是会有先损后益的一个状况。也就是呢，你要记得呢，你可能会有稍微的一些赔钱的状况，然后后面才会呃得到你要的。 所以呢，你先不要看到眼前的这个失败或者是亏损，你就整个就缩了，或者就是害怕了。那呃，要先当做你是在吸收经验值，知道吗？好，所以老师也会建议你现在开始的时候不要下手就太猛哦。好，先留一点实力等待后续的反扑。好，所以这个运势呢还是跟着你的，好，不要害怕，好吗？ 再来，让我们来看一下个别的生肖运势在当中有有什么特别需要留意的地方。首先呢，第一个生肖呢是我们属老鼠的朋友，老师建议你在这个礼拜呢，大部分尤其是重要的事项，尽可能都是暂缓办理。为什么？因为您在这个礼拜，你不太会帮自己做出适当的判断，很容易呢做出不恰当的一些处置。 啊，不管是对于周边的人事物，或者是于公于私，都容易有这样的一个状况，所以能够呢延后去处置是最好的，除非是非常急的东西。如果是很急的东西，尽可能也多问一下周边的人的状的一个建议哦，这样对你会是比较好的。那要留意的天数分别有两天，分别是礼拜四以及礼拜五。下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜是属于。 苦干实干的一周，啊，那但是呢，对你来讲的话，苦干实干呢是可以终有所成，所以不要怕说会不会一分收获没有半分的那个结果是有结果的，但是如果你不去做，你会没有任何结果，至少你流的汗是能够有所这个成果的，好吗？那属牛的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是礼拜六。 老师建议礼拜六是在家里呢休息的一天哦，哦，尽可能呢在礼拜六这一天呢不要外出，对你呢是比较好一些的。下一个生肖属老虎的朋友，在本周呢是属于蓄势待发的一周。那这个蓄势待发呢，代表的是呢，你想了很久，或者是你决定想要做的事情、想要发表的事情，不管是意见也好，或者是想要做的事情。 任何的 decision，我都建议你可以在这个时候把它说出来。好，那这个礼拜呢，你必须要留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜是属于稳中求进的一周啊，因为在这个礼拜其实你的运势是相当旺盛的，所以其实呢，你只要顺势而行，其实并没有太大的问题哦。重点呢是在于。 别人给予你什么样的协助的时候呢，你尽可能的去接受，哈，顺势的推进，那这样子呢，就稳稳当当的往前了，啊，不要呢，就是扭扭捏捏的，不好意思，有的时候呢，这样反而会给自己多添添加了太多的阻力哦。再来就是下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是属于容易患得患失的一个状况。 这个患得患失呢，来自于你心里的一个结哦，没有让自己打开，所以老师会建议属龙的朋友呢，尽可能呢要告诉自己哦，眼前的状况并不是常态的，哦，还有呢身体的一些不适呢，很多可能是你心理上的一个状况所造成的，尽可能呢放宽心，那这些呢可能就会慢慢的淡掉。属龙的朋友，尽可能在这个礼拜呢。 多喝一点水哦，那这样子呢，也可以让自己代谢呢，可以增强哈。那再来就是呢，在这个礼拜要留意的天数分别是星期二以及星期三。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友，在这个礼拜，老师建议你们呢，必须要查，就是观察判断哦。那这个观察判断呢，代表是呢，你必须要多去了解别人在说什么，那再去。 呃，发表你的言辞跟意见哦，不要很冒失的就去多说个几句，然后你可能就得罪了别人，那这样子呢，你会得不偿失。那再来就是呢，很多的一些呃结果了，或者是说你要评论什么呢，也不要急于一时呢就去把它给表达出来，因为就像我们做临床实验也是要做。 经过很多道的手续之后，我们才会去认证它到底是有效或是无效。所以也请你要经过好几道手续的观察之后，再把你的想法说出来会是比较好，人家才会认定你是一个呃有比较细心、有经过思考判断的人，而不是想到什么就说什么。好，这样子的话，大家会觉得你总是呃缺乏判断力，好吗？ 好，那属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数分别有两天，一个是星期一，一个是星期天。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜呢是属于活力满满的一周，精神非常的饱满，精神非常的充沛啊，这就是往前冲的，那相当的非常的好。所以老师也会建议呢，你只要好好的做好眼前该做的事情，不要呢落后，那就是可以了。这个礼拜也并没有特别需要留意的天数哦。 再来，下一个生肖是我们属羊的朋友。这个礼拜呢，属于同床异梦的一周。不管是跟你的组员也好，或是跟你的呃 partner 也好，或者是跟你的家人也好，很容易会有这样的一个状况，各想各的，甚至是会觉得我们是不同调、不同频道了，怎么会有这样的一个状况呢？因为缺乏沟通了。为什么呢？ 因为你都不说啊，你总觉得他应该要了解我啊，可是为什么人家要了解你呢？你不说的时候，人家怎么会知道呢？所以属羊的朋友，请你要多讲出来，不要认为别人是你肚子里面的蛔虫，因为你不说的时候，别人怎么会知道呢？是不是？好，那这个礼拜呢，老师建议属马的朋友呢，请多把自己的想法讲出来，可是请你。 要落实的讲，不要用抱怨的口吻去讲。还有呢，要留意的天数是星期五，也就是不要用礼拜五这一天去沟通，因为通常礼拜五可能会是最不好的一天。好，那再来就是下一个生肖，我们属猴子的朋友了。好，属猴子的朋友呢，在这一个礼拜呢，容易会有阴错阳差的一个状况，也就是。 你明明想要做什么事情，可是呢，却错失了机会；又或者你本来呢想要干什么，可是呢，却没有办法完成，啊，没有办法如愿以偿，啊，错失了良机哦。所以，我们讲说天天晓得，或者是难难买早知道，有的时候就是这样，没有逢到天时地利跟人和。那这个有的时候呢，啊。 就是这个样子嘛，那也没有办法，那所以老师会建议属猴子的朋友，不如都先让自己准备好，那等到时机到的时候，你才永远都是准备好的，啊，你就不会永远是还等待中，或是还尚未完成，好，至少你是准备好，那你随时随地都可以 on，理解吗？好，就不会有阴错阳差的状况，好，至少你可以随时是准备好的条件。 那我们这个属猴子的朋友呢，在这个礼拜，老师会建议你要留意的天数，分别有两天，一个是星期一，另外一个是星期三。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友哦，在这个礼拜呢，比较容易会有鲁莽行事的一个状况。那这个鲁莽行事呢，代表是因为你有点毛躁哦，所以是说你在决定事情的时候，或者是你在沟通上的风格，或者是在。 谈吐方面的时候，就容易哎失去了耐心哦，跟理智，所以老师会建议属鸡的朋友缓一下情绪，好，然后讲话也不要这么的急哦，慢慢来，好，这样子呢，人家才听得懂你到底要表达什么，人家才知道你到底想要要求什么哦，那这样子也才能够达到你想要的，好，那这个礼拜呢，要留意的天数有两天。 是星期二以及星期天哦。那下来一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢是缺乏把握的一周。会缺乏把握原因是来自于因为你没有信心。好，对于有些东西呢，你会觉得我好像没有做得很周全哦，或者是设计没有到位，各方面等等的。那当然，这可能中间很多缺失，并不是完全是你的问题，可能是有些环节并没有，不是在你的掌握之中，因为。 东西并不是你一个人在担的，都没有关系。但是老师会建议，就是书购的朋友，如果你能够掌握的东西，你尽可能去掌握；你不行的啊，我们就尽量把这些因子呢缩减缩小。那这样子呢，你就会觉得是说你能够掌握的东西会变多一些些好，那再来就是在这个礼拜，你要留意的天数，有两天哦，一个是星期三，一个是星期六。 那如果你可以把这个东西呢不确定因素列出来，然后做删减法之后，你就会会觉得，哎，可我能够掌握的东西其实是还蛮多的。你可也许能够间接的增加你的信心，好吗？再来就是我们最后一个生肖呢，是我们这个属猪的朋友了哦。那属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于拨云见日的一周哦。那在这个礼拜呢，要留意的天数呢是礼拜四好，大部分的事情呢，在这个礼拜。 终于会有所着落哈，那也比较能能够有一个方向性，所以属猪的朋友，老师建议呢，在这个礼拜尽可能呢加紧脚步的完成你所需要做的事项哦，不要再拖拖拉拉的哈，那这样子对你会是比较好的。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属老虎的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢，是我们属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在感情方面呢，老师要特别提醒你们哦。如果呢，你觉得呢，对方呢总是不愿意呢，很坦然的对你说，或者是哎，怎么那么白目，怎么老是很故意啊，老是呃，就是说反方向的话。 这时候，你你应该要，呃，换个方式呢，去跟他沟通看看哦，看他愿不愿意，呃，把心里的那扇门呢给打开了。因为其实，在这个礼拜是很适合把，呃，这一层纱给拨开的一周，哦，尽可能呢让双方呢能够把心里的那个话呢把说开。一旦说开了呢，对你们的这个感情呢，也比较能够呢再往前再跨一步。 如果呢是属于单身的朋友呢，老师会建议呢，在这个礼拜呢是属于可以去参加一些，呃聚会，哈。可是呢，因为碍于疫情的关系，很多聚会在目前呢可能是不属于开放的状况。那或许就是可以透过 A P P，或者是你可以透过游戏的方式呢，去参加一些联谊呀，或者是那个联加入联盟啊，各方面的去，呃这种类似联谊的方式哈，来认识。 交到一些志同好的朋友，那这样子也是属于类联谊的模式哦。好，以上是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞或是分享出去。有需要咨询的朋友，也可以透过上方的微信号加入老师。我是精灵老师，我们下周再见喽！感谢各位的收看，拜拜。